Perché sta ballando? Eh, vabbè. Guardate quanto è grande il ketchup giapponese! Ah... ragazzi, buongiorno, come state? Oggi una nuova giornata con Seba e vi porterò innanzitutto a mangiare la pizza Poi incontrerò Kumiko e poi vediamo, insomma una giornata normale Comunque anche oggi è giornata video, restate con me Finalmente colazione con Marco Scotto che ha aperto da poco Instagram Quindi andatevelo a vedere, ve lo lascio qui Come si Marco chiama? Marco in Tokyo Marco in Tokyo, va bene E io faccio colazione con una banana Ragazzi, dopo che mi sono visto il video di Legna Zodiaco e ha nominato Green Fandango ho deciso di riscaricarmelo Inoltre ieri mi sono visto il video di Lilletta che parlava delle varie avventure grafiche Quindi mi sa che mi scaricherò anche Manic Mansion Se volete un gameplay fatemelo sapere in the comment section below Adesso lo scarico Bene non vedo l'ora di giocare a Manic Mansion Lo giocherò in aereo mentre vengo in Italia Ho appena accompagnato il mio amico Marco qui alla Mori Tower Che è andato a lavorare per lo Space E ho visto che c'è come ogni estate l'invasione dei Doraemon Perché sta per uscire il nuovo film È strapieno di bambini, cerco di non inquadrarvene nessuno Così nessuno si incazza, ve ne faccio vedere qualcuno Qua Doraemon con il suo sugar daddy Qui c'è un Doraemon più classico Qui abbiamo Doraemon marinaio, Doraemon marinaio Doraemon selfie, questa infatti infatti se l'ha fatta allo specchio poi qui c'è Doraemon lampadina questo è Doraemon eh, Resident Evil qui abbiamo Doraemon che legge il libro degli animali bello qua Doraemon con il suo cane Doraemon con la cintura quella di Gucci questa invece è Doraemon che ha fatto la challenge quella là delle labrone sapete ha messo la sua bocca in un tappo di bottiglia cosa che non approvo Doraemon e il figlio illegittimo con la faccia no non l'ho fatto io Doraemon sborone direi qui abbiamo Doraemon sborone Doraemon che gioca a ping pong Doraemon con l'arco Doraemon megalomane vedete un po' Doraemon gemele hologram Doraemon ehm, che eh, ha rotto il telefono su Fifi Island come ho fatto io e adesso infatti usa questo per fare il telefono senza fili comunque qua c'è un museo molto importante che è il Mori Museum e c'è sempre questa statua che mi ha sempre fatto un'impressione di questo ragno gigante e qua in teoria si dovrebbe vedere la Tokyo Tower vediamo la vedete? ecco laggiù c'è la torre di Tokyo perché si può camminare tranquillamente da qui alla torre di Tokyo vabbè adesso me ne vado con il mio amico a mangiare una pizza buonissima non vedo l'ora non vedo l'ora non vedo l'ora restate con me fame alla fine abbiamo deciso di andare a mangiare insalata perché è troppo caldo e non riuscivo a raggiungere il ristorante di Beppe quindi Beppe ci vediamo la prossima volta questo posto è un ristorante che adoro perché a parte che l'atmosfera nel ristorante è molto carina e poi si può prendere tutta l'insalata che si vuole che io devo dire che quando sono in Giappone spesso finisco per mangiare poca verdura un po' perché costa un po' perché comprarla per uno faccio sempre un po' fatica quindi diciamo che sono venuto qua a mangiare qui ve lo consiglio se siete a Roppongi Ponghi è vicinissimo al mm, Mori Tower quindi andatelo a provare vabbè io ho deciso di prendermi il pollo che costa solo boh, una decina d'euro neanche con l'insalata che posso mangiare finché scoppio e il mio amico si prende la bistecca di, di spalla di porco non vedo l'ora ho una fame da duppi finalmente un po' di insalata guardate che bel pranzetto quindi adesso mi pappo tutta questa insalata per voi e ci vediamo dopo pranzo il mio amico Gozo si è anche preso il curry ed ecco la spalla di porco che è arrivata! Per chi volesse andare in questo ristorante si chiama Rio Grande Green, attaccato proprio alla Mori Tower, quindi provatelo se vi va. Vabbè, e adesso mi sposto a casa che vado a girare degli altri video oggi di cucina, ragazzi. Uh, questo Doraemon mi era sfuggito! Questo c'ha le momo, praticamente c'ha le, le pesche. E guardate un po' chi c'è, Kumiko! Dopo un bel po', guardate, è tornata Kumiko e andiamo a fare la spesa perché dobbiamo farvi un nuovo video di cucina con Kumiko! Facciamo la spesa con Cubico! Allora, stiamo prendendo l'indispensabile per fare il curry con Cubico. Abbiamo preso una carota, una patata e delle onion. Gnocchi, Core? Tu poi? Tre gnocchi? gnocchi permanenti. Gnocchi. Ah no, gnocchi eh, garlic. Questo è l'aglio, pensavo fossero gnocchi. Ok, prendiamo la yakisoba, ragazzi, che così oggi Kumiko si fa a pranzo, anche se io in realtà ho già mangiato, però cucina per lei. Beh, alla fine abbiamo trovato la versione mignon e quindi la nostra Kumiko va a riportarlo, grazie. E prenderemo questo. Mamma mia, che caldo che fa in Giappone, non avete idea. Non costa neanche tanto perché tutto questo pollo per eh, meno di 4 euro. Bene. Dovete sapere che quando mangio gli yakitori mangio solo il sasami, che sono questi pezzi di pollo qua. In realtà però si userebbe anche il momo che è la gamba e le altre parti però noi oggi giochiamo facile adesso dobbiamo prendere i pezzi di, di legno i bastoncini da mettere nel, nel, nostro yakitori Sennò che gli yakitori vengono Ci basta ancora la nighi e poi siamo a posto Guardate quanto è grande il ketchup giapponese C'è anche la salsa bianca Poi spaghetti mitto sauce Questo non lo voglio provare Ed ecco che abbiamo trovato anche la nighi Yuppidu Comunque l'intera spesa è stata di 15 euro Abbiamo preso anche il mirin E il riori shu per, eh, Sono due mirine tipo sake dolce E l'altro lo usiamo per lo yakitori e anche per il curry Quindi adesso andiamo a casa e cuciniamo a ah, dopo Entriamo in casa Adesso le faccio vedere la nuova casa Kumiko che lei non c'è stata Questa è la casa temporanea di questa settimana eh, Ragazzi questa è la cucina Come potete vedere con la mia Sui Hanki Con cui cucino il riso Poi qui c'è il frigorifero Con un sacco di cose I cioccolatini della Kiss Vediamo se c'è ancora un po' di riso Ah, cre, cre Questo qua è il riso che ho fatto io, che ho fatto il caillou. いる食べたいいらない。 non lo vuole, vabbè pazienza. Qui c'è il bagno, il bagno che vabbè non è proprio pulitissimissima oggi la casa però. La vasca da bagno di Seba, così qui è dove Sebastiano Serafini i suoi capelli e la sua mano si fanno il bagno. Ciao! Cru, cru, tutto che te. Ciao! Tutto che te. Ah mi hanno detto che sono dimagrito via settate varetà ah, questa è la casetta e vabbè insomma una casa normale niente aia poi ogni volta ci vado a sbattere contro maikai maikai cocotare e qua ci sono le mie cose che, E oggi non è venuta a piovere vabbè oia ma <laughs> due volte l'ho presa in testa questa non è possibile vabbè kumiko i macaronani no? Devo riuscire io. Vabbè, adesso che siamo con Kumiko ci rimettiamo a cucinare, che era un po' che non facevamo un video di cucina, quindi oggi cuciniamo con Kumiko. <laughs> Che nani tsukuru? Kyo wa La yakisoba, yakitori e il curry quindi oggi facciamo queste tre cose per voi le vedrete nel prossimo video sono contento che eh, veramente grazie a tutti per... perché sta ballando? Eh, vabbè comunque spero che il video vi divertirà e noi ci vediamo alla prossima allora col video di cucina con Kumiko arrivederci <laughs> bye bye! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram.